En este nuevo álbum eh, he cambiado de tocar en un teclado MIDI y un controlador MIDI al Keytar, ¿no? que es más, para un directo mola mucho más, me puedo mover, es un pro, vamos, muy grande. Y aparte también, en comparación al, anterior, eh, me, hace eh, poder utilizar muchas más cosas mucho más rápidamente, ¿no? Entonces es mucho mejor. No sabe tocar el bajo. No, todo está es Aparte también en los sintetizadores he eh, cambiado, he utilizado de una marca que se llama UGI, que la verdad es que me, me gustan un mogollón. Es, son bastante maduros, es un sonido bastante potente y eh, en comparación al CD anterior, en, el sonido mejora un montón y me da muchas más posibilidades a la hora de hacer efectos o cualquier cosa. Mm, <laughs> 왜도렇게 <laughs>